Naval Solución. Con esta acción simbólica, aquí ya queremos llamar atención públicamente lo que está aconteciendo aquí en Barreras y en Seral lo que está aconteciendo en el sector naval. en este momento, como podéis comprobar, nuestro leído está paralizado. Coebrima en Santander. lo que levaban para pintar. y al final se ha Parlamento remate Alá e xa non volva máis. Non hai ninguna garantía de que volva traballo a estas gradas. Non hai carga de traballo, non hai ningún pedido en carteira, nin tampouco coñecemos nin o prometido plan de viabilidade, polo cual solicitaban unha axuda do SEPI de 30 millóns de euros e outros 8 millóns a xunta. Diante desta nefasta xestión da actual dirección dos propietarios de Barreras Dende aquí volvemos a reclamar a intervención pública, pública directa, que blinde a continuidade deste esteleiro imprescindible para o sector naval. E non podemos permitir que corra a mesma sorte que correu o asteleiro vulcano. O diñeiro público ten que vir, claro que ten que vir, pero ten que vir co control público. E por eso defendemos a nacionalización, defendemos que haxa un hosteleiro público nesta comarca, nesta ría, que faga de motor de toda a industria naval, que faga de tractor motor. Non se pode consentir que este sector, que apenas hai casi nada, unhos poucos anos, empregara a 10.000 traballadores. E a día de hoxe somos apenas unhos centos.